晚风轻轻带着初春的凉，莲味汤是青梅子的忧伤。听闻最近你要前去洛阳，在心中结一层数九寒霜。书院先生在我心有神往，才不是。 有歌谣曾同窗，定不要遗忘。蒹葭呀苍苍，白露呀为霜。我才不是文盲，莫笑我荒唐。来不及背牢，就和你分享。茶香清香伴着那夜夜曙光，帘外灯怪夏日闷热难扛。一封信笺你说想念家乡，叮嘱我轻轻可感上学堂。啦啦啦啦。 晚风瑟瑟，带着入秋的凉。两味汤是灯会相活的光。中秋归乡，并肩江月而上，却没成想碰见八个同窗，其中有个姑娘。 亭外下一番翠里秋酿，心心念念一句江话正长，藏住不说，最是意味绵长。